We're starting 2021 by launching the most powerful PC processors ever built for ultrathin and gaming notebooks。今天早些时候，AMD 在 CES 2021上公布了5000系移动处理器产品线。在时长五十多分钟的主题演讲中，至少有一半的时间都是 AMD 和合作伙伴进行商业互吹。主题演讲水出新天际，而真正的产品发布仅占总时长的五分之一。 主要将 AMD 移动端处理器更新到了五千系列，顺便展示了米兰核心的三代 EPIC 服务器处理器和将要发布的 RDNA 二移动显示芯片。在 CES 二零二一主题演讲发布之后，AMD 也随即在官网更新了五千系移动处理器的资料。从官网的数据来看，Ryzen 五千系移动处理器目前共有十三款型号，相比于上代的四千系列，增加了 HX 后缀的处理器。 不锁倍频，对应的显然是英特尔 HK 结尾的移动处理器，热设计功耗为四十五瓦或更高，主打极致性能。该系列的最高端型号5 9 8 0 h x 的加速频率，相比于桌面版的 5800X 甚至还高了零点一几赫兹。有意思的是，这十三款五千系处理器并非全部基于 Zen 三核心，五款 DDR 处理器中，Ryzen 35300U、Ryzen 55500U。 和 Ryzen 七五七零零 U 仍旧基于 Zen 二核心，也就是说，这三款处理器其实是上代四千系的马甲。而五七零零 U 和五八零零 U 同为八核心十六线程，一个不小心就买到了上代的滞销货。看来在做马甲上，英特尔和 Nvidia 后继有人了。五千系的标准电压和高性能处理器倒是全部基于 Zen 三核心，至少买游戏本的时候不用担心买到滞销货了。 在架构上 z 三核心的移动处理器和桌面版类似，改进了三级缓存和核心布局结构，将原先相互独立的两个 C C X 核心合并在了一起。同时，三级缓存相比上代容量翻倍，达到了十六兆。核心布局优化配合大容量三级缓存，大大降低了核心之间的数据延迟，从而获得更高的 I P C 性能。Zen 三移动处理器的拓展性。 显示芯片和内存支持上与上代一模一样，八个 PCIe 三点零通道支持 NVMe 和 SATA 硬盘，内存支持 DDR 四三二零零或者 LP DDR 四叉四二六六。比较可惜的是，Zen 三移动版的集成显示芯片仍然是老旧的 Vega 核心，而没有采用传闻中的 RDNA 二。G c n 架构果然名不虚传。我掐指一算。 这已经是 G C N 的第九个年头了，真是左三年右三年，缝缝补补又三年啊！梁朝伟都快熬出头了。显示性能上，五千系动处理器相比于上代应该不会有明显提升，毕竟在七纳米工艺下，Vega 的极限已经被压榨的差不多了，一滴都不剩了。就看下一代 A M D 是打算换用 R D N 二，还是坚持五纳米 Vega 了。我觉得 A M D 可以考虑努努力。 坚持出来一个陈奕迅，Zen 三的性能自然不必多说，但是五八零零 U 的续航倒是让我很惊讶，十七点五小时日常应用和二十一小时电影续航，已经可以媲美苹果的 M 一了。而五八零零 U 还是一个实打实的十六线程 x 八六处理器。反观主打极致性能的 H x 系列处理器。 四十五瓦起步的 TDP 倒是有点挑战笔记本厂商的散热设计。除去本次的亮点五千系移动处理器外，苏博士还顺带着提了下 RDNA 移动版和三代 Epic 服务器处理器。RDNA 会推出移动版并没有什么惊喜，不过在台积电产能吃紧的今天，恐怕得到今年夏天才会看到 RDNA 移动版的直面发布。而米兰核心的三代 Epic。 应该可以在接下来一到两个月和用户见面了。那么本期视频就到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞，也欢迎在视频下方留言参与讨论。如果您喜欢我频道的其他节目，也不要忘了按下订阅按钮。我是小夫，我们下期再见。